Les actions de quatre groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été réprimées dans les zones des colonies Liman-Perville, Sankovka de la région de Kharkiv, Novoslovskoye et Stelmakovka de la République populaire de Lugansk. En outre, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Kislovka dans la région de Kharkiv. Les pertes ennemies par jour dans cette direction s'élevaient à plus de 60 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, trois véhicules, un obusier des 20 et une monture d'artillerie automotrice Katsia dans la direction Kranolimansky, des frappes d'assaut et d'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes centres ont vaincu des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Chervonopopovka, Chervon et de la République populaire de Lugansk, Grigorovka et Serebrianka de la République populaire de Donetsk. Plus de 55 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, deux camionnettes, un obusier des 20 et une monture d'artillerie automotrice Yousdika ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut ont continué à se battre dans la partie ouest de la ville d'Artmovsk. Les troupes aéroportées déjouent les tentatives ennemies de contre-attaque sur les flancs et soutiennent les actions des détachements d'assaut pour s'emparer de la ville. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les tirs d'artillerie du groupe de troupes sud ont touché des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Kranoé, Chazoviar et Protochino de la République populaire de Donetsk. L'aviation pour soutenir les actions des escouades d'assaut a effectué huit sorties l'artillerie du groupe de troupes sud a effectué 69 missions de tir. Au cours de la dernière journée, jusqu'à 310 militaires ukrainiens, 4 véhicules de combat blindés, 3 véhicules, un véhicule de combat gradé MLRS, un obus Imstab et une monture d'artillerie automotrice Vosdika ont été détruits. Dans les directions Sidonetsk et Zaporizhia, les tirs d'artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds du groupe de force Vostok ont infligé la défaite aux unités ennemies dans les zones des colonies de Vuleda. Prochistovka de la République populaire de Donetsk et Chervonois, région de Zaporozhye. En outre, deux dépôts de munitions des 65e brigade mécanisée et 44e d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Guliapol et Poltavka dans la région de Zaporozhye. Au cours de la journée, dans ces directions, les pertes de l'ennemi se sont élevées à 90 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois camionnettes, ainsi que l'obusième stabé dans la direction de Kherson, à la suite de frappes aériennes et de tirs d'artillerie, jusqu'à 10 militaires ukrainiens et deux voitures ont été détruits. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie au cours de la journée ont vaincu les 94e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel dans 135 districts. Dans la zone de la colonie de Konstantinovka de la République populaire de Donetsk, un dépôt de carburant pour le matériel militaire ukrainien a été détruit. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté trois roquettes du système de roquettes à lancement multiple IMAR par jour. En outre, trois véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de dans la République populaire de Donetsk, de Ryotilovskoye dans la région de Zaporozhye et de Kakovka dans la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 411 avions, 228 hélicoptères, 3782 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8773 chars et autres véhicules blindés de combat, 1091 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4633 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 9650 unités de véhicules militaires spéciaux.